bismillahi rohmanir rohim assalomu alaykum hurmatli ko'rilmalar istiqlol kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz man abdulloh yalqin programmamizda vatanimiz sharq turkiston va dunyo kun tartibiga aloqador eng muhim xabarlarni huzuringlarga sunamiz qani sizni qitinglar ekranimiz bo'lsin xitoy bir yil ichida 1 million 200 ming uyg'urning yanfonini 11 million qatim tekshirgan kishilik huquqni ko'zitish tashkiloti xitoy soqchilarining atalmish zo'ravonlik va terrorlik mazmundagi unsin degan nom bilan 50 ming unsin hujjatining tizimligiga asosan uyg'urlarni yanfullarda oyat saqlaganligi sababli so'roq qilish tizimligiga kirgizganligini bayqagan kishilik huquqni ko'z tutish tashkiloti organ to'rining 4 maydagi xabarda oshkorilinishicha xitoy soqchilarining tizimlikdagi sonliq ma'lumotlarini adliyalik tahlil qilish natijasida 2017 yildan 2018 yilgacha bo'lgan 9 oy ichida soqchilar sharqi turkistonning o'limchidagi 3 million 500 ming aholiga tava 1 million 200 ming yonfunni 11 million qatimga yaqin oqtirib tekshirgan kishilik huquqni ko'zitish tashkilotining xitoy ishlari muvaqqat direktori Wang sungliyaning oshkorlashicha xitoy rejimi sharq turkistonning bulung puchqoqlargacha o'rnatilgan ko'zitish texnikasini qalaymaqon ishiltib uyg'urlarni keng ko'lamlik nazorat qilish va ijtimoiy kontrol qilish bilan cheklanib qolmay balki yonfullarda faqat qur'on oyatlari yoki qiroatini saqlagan uyg'urlarningmi saqchilar tarafidan so'roq qilinganligini bildirgan xabarda kishilik huquqni ko'zitish tashkiloti xitoyning atalmish terrorlik va oshqunlikqa qarshi tadbir nomi bilan sharqi turkiston xalqiga zarb berish usuliga qarata andisini o'ttirg'a qo'ygan bo'lib tashkilot yana xitoyning terrorlikqa qarshi turish qonuni mujmal bo'lib xalqni xohlagancha ayblab erkinlikdan mahrum qilganligi siyosiy diniy va idiviy harakat qilg'uvchilarni sababsiz holda o'limga yoki ig'ir jismoniy jazoga tortayotganligini va har jihatdan ziyonga uchratayotganligini ta'kidlagan kishilik huquqni ko'zitish tashkiloti taxminan 1400 urumchi aholisining yon fonda soqchilarning asosliq tizimligi va kontroliga mos keladigan mingdan ortiq hujjatni bayqagan bu arxivlarni analiz qilish orqali ularning ko'pinchisining ya'ni 57 persentining asosan qur'oni karim tilovatiga aloqador mazmunlar ekanligini bayqagan kanada o'ktichi partiyasi xitoy diplomatlarini qo'g'lab chiqarishni talab qildi Kanada'daki asaslıq o'ktiki partiya parlament əzalarının tuqqanlarga tahdid seliş bilən alaqısı bar xitoy diplomatlarını qoğulab chiqarishini tələb qıldı. amerika Avazının 4. maydaki xabarida bildirilishicha Kanada'daki asaslıq o'ktiki partiya 3. may Ottawa'nın konservativ parlament əzası Michael Chong'nın tuqqallarını qorqutmaqçı bo'lganligi səbəblik xitoy diplomatını qoğulab chiqarishni tələb qıldı. Vaqadan keyin Xitoyning Torontodagi bosh konsulxonasi munosabatlik bayonotining paket asosi yo'qligini o'ttirg'i qo'ydi. Kanadaning Yer shari pochta gazeti maxfiy hujjatlar va nomsiz manbalarni naql keltirib xabar qilishicha, bu hafta Beijing doiralari Michael Chongning Hong Kongda bo'lish ehtimoli bo'lgan tuqqanlar haqida uchurga erishmoqchi bo'layotgan bo'lib, Xitoyning bunodagi maqsadi boshqalarning Xitoyga qarshi pozitsiya va maydonda bo'lishining oldini olish ekanligi o'ttirg'i qo'yildi. Білдірліше Канада парламенті Майкл Чоң 2021-лі отырғы қойған тәкшіліпті мақылап, Қытайның ұйғырларға қарыта ижира қылып атқан бастырыш қылмешлеріне ирқи қырғанчылық деп елан қылған болып, Қытай шыныңден керілі Майкл Чоңғы жаза үргізгәлікені елан қылған. Қытай ақпарат орғаларымы Майкл Чоңның тұққалырғы тәкшіліп салған. Kanada baş ministri Justin Trudeau çarşamba günü yeni buyruq e'lon qilgan bo'lib, buyruqda agar har qanday parlament a'zosi yoki uning oilasidagi kishilarning tahdidga uchraganligi haqidagi uchur ishonchlik bo'lsin yoki bo'lmasin, Kanada axborot organlarining hushyorlik darajasini o'stirib, hukumatga tahdid haqida dokulat sunishi kerakligi o'tirg'i qo'yilgan. xitoyning torontodagi bosh konsulxonasining bayonotchisi payshanba kuni e'lon qilgan bayonotida kanadadagi bir qism axborot vositalari va siyosiy yo'llarning maqsadli holda xitoy konsulxona amaldorlarining kanada avom palatasining tuqqanlarga tahdid selish vaqasiga qatnashganligini yolg'ondan o'turg'i qo'yganligini munosabatli bayonlarning pokit asosi yo'qligini xitoy elchixonasining buningga qat'iy qarish turadiganligini bildirgan xitoy elchixonasi tashkillagan xitoyparast uyg'urlar turkiyaga qaytdi xitoyning anqara bosh elchixonasining o'rinlashtirishi va elchixondagi Wang familiyalik xitoy diplomat yetakchilik qilgan shundoqli turkiyada xitoyga sodiqligi bilan to'nilgan sabir bug'da o'mak boshlig'i bo'lgan 20 kishilik o'mak 4 ayning 23 kundan boshlab beyjing xotan qashqar va urumchi qatorliq shaharlarda ziyoratda bo'lgan mazkur o'mak xitoyning o'z jinoyatlarini yoshirishi va dunyoga uyg'urlarga hech qandaq irqiy qirg'inchilik yurgizmaganligini davrang silishi uchun intayin təşviqat tashviqot quroli bo'lib berganligi uchun ziyorat jarayonida xitoy rejimi tarafidan alohida kutib olingan bo'lib xitoyning oldin o'rinlashtirishi bo'yicha maktab uyg'urlarning uylari va boshqa bir qism joylarda ziyoratda bo'lgan ular qashqar va xotandagi ziyoratini oxirlashtirib oxirida urumchida atalmish shinjong madaniyat muzeyxonasida ziyoratda bo'lgan va 5 ayının 3-kuni Urumchida o'tkazilgan Shinjang muhojirlar idorasining kutuveli ziyofatida Xitoyparastlardan Sabir Bug'da va uning katibi Adila Farida Anvar, Zaynash Ismoil Qatarlıqlar ayrim-ayrim so'z qilishib, o'zlarining bu ziyoratdagi təsiratlarını so'zlagan. Egallagan uchurlarga qaraganda, bu o'mak a'zolarining bir qismi bugun 5-may Turkiyaga qaytadi ekan. Bilgilishimizcə, Xitoyning Turkiyadagi eng aktiv qo'llovchilaridan Farida Anvar bilan Sabir Bug'daning katibi Adilaning Xitoy elchixonasi tomonidan bu yil ikkinchi qatim Sharq Turkistonga sayohatga avatilishi ekan. Xitoy xalqaro axborot erkinligida eng oxirgi o'ringa tizildi. Xitoy dunyo bo'yicha axborot erkinligi masalasida oxiridan sanaganda ikkinchi o'ringa tizildi. amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha chegarasiz muxbirlar tashkiloti e'lon qilgan 2023 yillik yer axborot erkinligi ko'rsatkichi dokumentida ko'rsatilishicha xitoydagi axborot erkinligi dunyo bo'yicha oxiridan sanaganda ikkinchi o'ringa tizilgan bu yil xitoydagi axborot erkinligining to'salg'ug'i uchrash masalasi shimoliy koreyadan eshib ketgan Dokumentda ko'rsatilishicha, Xitoyning dunyo bo'yicha jurnalistlar uchun eng chong turma ekanligi muxbirlarni bostirish qilmishlari barg'ansiri shimoliy koreyadan eshib ketganligi bildirilgan xitoyda turishliq bir turkum chet el taratqu muxbirlari amerika ovozi radiosiga xitoydagi axborot erkinlik muhiti nacharlashib yo'qolish darajasiga yaqinlashdi shunga bu yillik baholashda xitoyning muxbirlarga cheklama qo'yish darajasining o'rlishi ajablanarlik emas degan bildirilishicha shi zinpin ikki ming o'n oltinchi yili taratqularning nomi kompartiya deb jakarlagandan buyon xitoydagi axborot erkinlik muhiti texmi nacharlashgan shuning bilan xitoydagi axborot erkinligi xalqarodagi 180 davlat ichida 179 o'ringa tushib qolgan bo'lib tarixdagi eng nachar holga tushib qolgan chegarasiz muxbirlar tashkiloti tarafidan 3 may e'lon qilingan yer shari axborot erkinligi ko'rsatkichi dokladida tilga ilinishicha dunyodagi 180 davlat ichida bu yillik axborot erkinligi masalasi bo'yicha tizilgan rad tartibdagi oxirgi 3 davlatning hammasi kommunist davlat bo'lib xitoy bilan vyetnam bularningmi oxiriga tezilgan. taybeydagi chegarasiz muxbirlar gazetining Sharqiy osiyo ishxonasining ijroiya direktori jedirich Alviyani 3 may o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida 2002 yillik axborot erkinlik ko'rsatkichi e'lon qilingandan buyon xitoyning bu sohadagi rad tartibda olgan o'rni yangidan tuban nuqtaga tushib qolganligini bildirdi Мексика Американың жасушарының үзіні қоғылышығы рұқсат қылмағанлыққыны білдірді. Мексика президенті Андрес Мануэл Лопес Обрадор Американың Азия тараптын кәлгерлікіні үлгірі сүрген бір жасушылық шарыны іздеш үшін хава тәбәлікідің пайдылыныш тәліпіні рәт қылғанлықыны әйтті. turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha obrador muxbirlarni kutib olish yig'inida so'z qilib amerika davlat mudofaa ministrligi pentagon havaydan meksika havo bo'shlig'iga kelish oldida turayotgan josuslarning izini qo'g'lash uchun uchquchisiz havo apparatlari bilan havo tabaligimizga kirishni xohlaydiganligi to'g'risida davlat mudofaa ministrimiz bilan aloqalashdi ular sharning osiyo tarafdan kelganligiga ishindiganliklarini aytdi dedi prezident obrador so'zini davomlashtirib bizning javobimiz yo'q havo tavalligimizga kirolmaysizlar degandan iborat bo'ldi biz uchqu va aeroplanlarning havo tavalligimizga kirishiga yo'l qo'ymaymiz dedi meksika xalq aviatsiyasi tashkiloti amaldorlarining amerika taraf shu yer vaqti kech soatda davlatning g'arbidagi manzanillo shahriga qarab ilgirlayotganligini ilgari surgan josusliq sharini topolmaganligini bildirgan obrador amerika hukumatining sharning ahvoli haqida qo'shimcha uchurlar bilan ta'minlamaganligini so'zlarga ilova qildi u meksika bilan amerika o'ttirsidagi munosabatning itoat qilish yoki bo'ysunishni emas balki hamkorlikni asos qiladiganligini ta'kidladi meksika prezidenti obrador 18 aprel amerikani meksika tavalligida josuslik bilan shug'ullanish va uning ichki ishlarga aralashish bilan ayblagan edi obrador amerika istixborot xodimlarining sinaloa guruhining 28 a'zosining amerikaga ko'p miqdorda fantanil atkaz qilganligi to'g'risidagi uchurlarni meksikada qo'lga tushirganligini ilgari surgan edi ozarbayjon amerikada o'tkazilgan ozarbayjon armeniya suhbatlari haqida bayonot e'lon qildi ozarbayjon armeniya bilan tinchlik va davlatlar aro munosabat o'rnatish ikki tarafli kelishimining ba'zi moddalarida birdaklik hosil qilinganligini e'lon qildi turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha ozarbayjon tashqi ishlar ministrligi ozarbayjon tashqi ishlar ministri jayhun bayramov va armeniya tashqi ishlar ministri ararat mirzoyan boshchiligidagi ikki davlat vakillar o'mikining 1 martdan 4 martgacha amerika tashqi ishlar ministri antoni blinkinning sohibxonligida vashingtonda o'tkazgan suhbatlar haqida yozim bayonot e'lon qildi bayonotda ministrlar va ularning hamrohligidagi o'mak a'zolari tinchlik va davlatlararo munosabat o'rnatish ikki taraflik kelishim loyihasining ba'zi moddalarida birdaklik hosil qilgan bo'lsimi ammo taraflar yanada bir qism muhim masalalardagi maydonining o'xshamaydiganligini e'tirof qildi degan iboralarga o'rin berildi suhbatga sohibxonlik qilgan amerikaga minnatdorlik bildirilgan bayonotda taraflarning suhbatlarini davomlashtirishni qaror qilganligiga ishorat qilindi hurmatli ko'rmalarimiz shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi inshaalloh atiki programmamizni ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar assalomu alaykum va rahmatulloh